наш прекрасный мальчик И веселье в нем хотя Гни хоть отбавляй Как же это все вдруг получилось Так и хочется его обнять Время ведь никак не остановишь Трудно самому